Ah, embeera gyali batugambye tiki batugambye nti mbi kakati ekisinga okuba ekikulu ennyo era kitwebaza mukama katonda nti omusajja ono bwabadde atambula talina mutuuze yina gwakubye era abadde abagamba mweyongereyo mweyongereyo mweyongereyo newali weetidde abagambye muveewo kiba kitegereza nti senga abadde wabulabe eri abantu abadde agenda okutta abantu bangi naye batugamba mbu byabadde ayogera bibadde birimu okwemulugunya nsasula embeera embi nze muwulidde mbadde wali nga mpulira amaloboozi naye nga amasasi sobola kuwulira biki byayogera naye nga mpulira omuntu aleekaana ayogera naye nga siwulira kyakola ki naye nga ndaba amasasi gakola ki gakuba so nolwekyo kitalo nnyo kitalo ddala ekyebuziba afanon abadde alina liidi kaya amagye kubanga kano abadde n'abaserikale nga mukaaga kati betwogerako ono eyesse noli omulala ali mu ddwaliro bano abalala abasatu babutetegedde wa gye bayise bo era bino bibaddewo bitya nga bonna webali ne batamukomako mukwatako kugamba ti e eh, munaku akoze eki atabuse badde mbuuza kubaokwerindao bagati aa ah, ah, wawo betukyanoonya kati kyetaaga abokulunda batubuulire bano abalala babadde nabo kubanga tabadde nabantu babiri waka abadde alina kayunipot akatono hmm. nokyo twagala kumanya bano abalala babaddewa nga bino byonna bigwawo badduse batya nabo batidde ne beekanga era n'okusabira oli abeere nga asobola okukola ki okuwona n'okirala gavumenti eyongera okutunula ennyo mu bantu kubana abasirikale bakwata mundu kubaa ebintu bino bitandise oku tebisookedde wano tubadde tubira mu private security farms tubadde tubira mu bantu ab'enjawulo nga besse naye kati ono asse mukamaawe natta n'omulala n'alumya n'omulala naye ate waliwo omusirikale abadde aŋŋamba kuti aa mu updf babasasula tezinawera abiri munaana abala bonna bonna gye baba bakabira updf yekola ki esooka okusasulwa nekyemubuuziza nti yes be bebasooka okusasulwa ne bafuna mmeka oyinza okwesanga nga bwabibalamu nebyalina okukola nalabiradala tayitawo naye eyo si eyandibadde ensonga emujja mu budde oteka okuba nga lwo ebintu ebirala byalina okunoonyerezaako kuba tusuubira nti bano abakuuma abanene babaako n'obuswazi babaku bwalawo ensigo webafuna okusinga babeera mu balansi 24/7 nolwekyo tuyinoonyereze abakuuma abanene abanene bo ne babeera nga bali bitafutafu babeera nga bagejja bano ababeera kumpi babalabirira batya naffe abanene abakuumibwa twetunulemu naffe abakuumibwa buli yenna alina omusirikale buli yenna alina okubeera nti akuumibwa bamuteddeko liidika bamukuuma soka wetegereze abantu bano abakuuma bali mu mbeera ki oyinza okuyingira mu hoteri n'olya n'obwegera noga tugende tugende ne balijjaka pickup naye nga tebannabakulya otegedde nti balidde otegedde nti banywedde basuze batya n'olwekyo naffe twekubemu tooki abo bonnabonnabonna abalina abaserikale ababakuuma basobole okubeera nga nabo bongera okubalongoosa ku mbeera zaabwe kubanga ajja kulaba nga gwonyirira ajja kulaba nga gwolya buli kimu ajja kulaba nga n'ebimu obisuula n'obiyiwa naye ngaate ye omugamba avuga emotoka omugamba akuume naye nga oba oliawo talinaba kuba kukyalya kitugamba kitolina okwongera okwetegereza n'okwetunulamu naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya mutuuze munnaffe era minisitaonaotwogere kati tumwogerako nga mutuuze tetumwogerako nga mujasi mm. twogera nga omutuuze ku kyalo mm. kyanja wamumanya ddi omukulu ono amaka gano gemulaba wano omukadde oli yajasumaani bisege baba mukadde wange era yo omu ku bataka abakulu abali ku kyalo kino era ettaka lye lyalikomera ddala mpaka eyo naye be bamu ku batuuze abaagula ku kyalo kino ne bajja ne babeera abatuuze abalungi era abadde ayita abavuka juzi yafuirwa omwana naye olaba abatuuze bonabona batuuka ne bagenda nemumuziikirako ewali mumambuka ne bamuziikirako abadde agezaako nyo okula nti community akisembeza okumpi era ng'agiyamba nolwekyo mukulu kano charles tabadde muzibu n'omulundi n'ogumu abadde musajja akolaganika naye kubanga abadde akolagana bulungi nnyo n'abantu b'okukyalo tumusaaliddwa nnyo kubanga abamu babeera mu bifo ebifaanawo ebityo nabeera tayagala kulaba nabaki nabaneiba naye abavuka abadde bankakasa nti abadde akkiriza bulungi nnyo nabeera nga bakolagana bulungi nnyo nga batambula bonna n'olwekyo okunoonyereza um, kukoti tekujja kuggwa ebya polisi nga bibeera n'ekitalo nnyo mayiti kati bagitutte mulago tukakasa bulungi nnyo nti n'oli omusirikale ayesse naye bamaze okumutwala uh, mu mukyale okulaba nga bongera okubyetegereza kino tekiyinza kutaataganya oba nekitta mulalo y'abatuuze naddala abakola bizinesi ngaezo kati ngaoli owa saluuni um, ati kati okukosa obuzibu bwe bujja buba buze hmm. naye ndowooza tulina kumanya nti embeera ezze ebadde mu mbeera efaana bwetyo nakwongera kulaba kubanga tugamba ddala omwami ono okubeera nti avuddeyo naye n'agenda mu saaluuni geyettidde abasaalo nitumusaasira nnyo kubanga si kyangu okugamba nti mayiti eri awo bakutegeera hmm. naye kakati mu byonna byonna byonna byonna tulina kwebaza nti singa omusajja kubanga sisuula nti amasasi gabadde gamuweddeko yandibadde akuba abantu bonna bonna bonna bonna ate ekintu kyekikulumisa ku bantu abantu abadde akuba amasasi waggulu naye nga bantu bamuwekera nga bantu webali kugamba tebeekanze so nolwekyo yandibadde asobola okutta abantu bangi nnyo nolwekyo awumule mirembe akoze kyakoze tewakyali kyetusobola kuzza naye kituwa ekifaananyi okulwa nti bannaffe bonna bali mu bitongole bino ebikumaddembe beekubamu nebebakuuma beekubemu balabe nti abantu bano abatukuuma tubayisa tutya tubalabirira tutya eyo si ensonga eyinza okugamba nti oli aveeko atte omuntu naye twekubemu ku bitooki kubanga buli ekigwawo kituwa ekyokukola tulabe lwaki kibaddewo ekiti kuba nasobola okugamba nti kalinaje mubulamu bwensi ne mukama wange ate batugambye nti abadde naye kumala emyaka ngaena kiba kitegeeza nti babadde bafuuse ba mukwano ba luganda so nolwekyo embeera bwetu webadde tweyanze tweyanzege ah, atirabakkejetv kati onyeku musenyi ono gubatugambye asumaani ah, ono alabika ah, amanyi bulungi nyo centro in via di Faneria abantu okusomozebwa kwasanga nabo bali Different people have different theories. The reason as to why Odinga killed different principle. That question that Different people have different theories.